Agora eu vejo por que Batusai, o retalhador, se tornou uma lenda. Mas não me importa se ele é bom. Ele nunca vai derrotar a mim e ao Sr. Shishio. Sabia que ele usa a espada para proteger os fracos, e isso o torna um fracassado. E a natureza não gosta que protejam os fracos. Fala pessoal, após muito tempo, hoje voltarei com a série sobre Samurai X, que está há bastante tempo parada, pois são vídeos complexos de se fazer devido ao gostar de rever todos os episódios de forma que possa gerar um conteúdo novo em vez de ficar reproduzindo o que já tem na net além de ser através deles que faço algumas experimentações de edição para o YouTube, como por exemplo saber até onde posso ir com o uso de trechos dos episódios, motivo pelo qual já tomei strike e tive que recortar o vídeo anterior. Hoje continuarei o resumo da trama onde acontece o primeiro encontro com o grande vilão da história, que dará início a uma das melhores sagas de todos os tempos da história dos animes. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Após explicar o perigo que ameaçava o país, o Kubo deixa a cidade, mas logo em seguida Kenshin recebe a notícia de sua morte, numa emboscada feita por radicais anti-imperialistas. Mas ao visitar a cena do crime, o andarilho descobre tratar-se de um assassinato a mando de Makoto Shishio. Você se preocupa demais. Mas por que se preocupar com o futuro se você vai estar morto? Shishio mandou eu te dizer isso. Contratar Rimura foi uma boa ideia, mas não vai me impedir de tomar o país. Ah. Saito expõe sua visão de que Okubo era o último homem influente com apoio popular no Império. Sem ele, o Japão tornara-se extremamente vulnerável aos planos de Shishio para a tomada do poder, deixando claro que irá pessoalmente a Kyoto para se certificar de que alguém pare a ameaça. Só tem uma coisa a fazer. Ir até Edo e ver se Shishio foi detido. Apesar de toda a pressão emocional e oposição de Kaoru, Kenshin decide juntar-se à luta contra a nova ameaça, partindo sem se despedir de mais ninguém. Saito fica sabendo da decisão do protagonista ao mesmo tempo em que descobre Sanosuke iniciando uma jornada paralela, a qual resolve interromper. sai não quer que você vá lá. Não pode entender isso. Você vai matá-lo se for atrás dele. Será que ele está dizendo a verdade? É por isso que ele partiu sem se despedir fazendo questão de humilhá-lo numa luta, de forma a expor seu baixo nível e convencê-lo que apenas atrapalharia, já que sua fraqueza e amizade com Batosai seriam exploradas pelo inimigo. Mas Sanosuke, obviamente, não é o melhor personagem do anime à toa, e mesmo comendo porrada pra 10 sozinho, resiste a todos os ataques, rivalizando com Saito que aparentemente, mesmo sem admitir, reconhece seu valor e volta atrás com a ideia de impedi-lo. Se quer ir para ele desse jeito, pode ir. Nada que eu faça eu digo fará muita diferença. Pode ir para lá e ser morto. Pessoas convencidas como você não duram muito tempo, porque você não sabe o básico da defesa e estratégia. Faça uma boa viagem, seus dias estão contados. Inicialmente, Saito oferece carona, mas Kenshin recusa, alegando ser muito perigoso estarem todos juntos, gerando o risco de envolver inocentes numa grande batalha surpresa, decidindo que a melhor estratégia seria se dispersarem, viajando por caminhos separados. Ao mesmo tempo em que Sanosuke parte sozinho cortando o caminho pela floresta. Mas além do nosso trio principal, havia outra pessoa poderosa e muito importante na jogada, Aoshi. Ao saber de seu retorno e reconhecendo suas habilidades, Saito tenta o aliciar para que se torne aliado na batalha contra Shishio. Mas além de Aoshi nutrir profundo ódio pelo império para o qual trabalhava, diz que seu único interesse é ceifar a vida de Batosai. Nesse ponto, descobrimos que a rede de espionagem de Shishio é implacável. Sim, Saito, eu concordo. Aoshi Shinomori pode ser muito útil mesmo e o mesmo já estava ciente de todo o ocorrido juntamente com os planos do governo. Ele manda seu melhor homem ao encontro de Aoshi após uma pequena batalha de teste, que diferente de Saito, consegue argumentos bem convincentes para que se junte ao seu grupo na batalha contra Batosai. A reputação que você trabalhou tanto para conseguir desapareceu. O governo Meiji não deixou espaço para você e sua gangue operarem. Agora seus camaradas ou estão mortos ou desistiram. Trabalhe para Shishio e vai recuperar sua reputação. O que acha, senhor? Gosta dele? Muito. Eu gosto do modo como ele mata as pessoas como se fossem lixo. Mesmo sem responder à proposta, a Osh se mostra totalmente inclinado a aceitar. Por ironia do destino, durante sua jornada, Kenshin conhece uma ninja ladra, com a qual estabelece amizade, que descobrimos fazer parte da gangue Oni e aguardava o retorno de Aoshi e seus amigos. Mais à frente, nosso protagonista se depara com uma pequena vila que havia sido conquistada pelos homens de Shishio, os quais exterminaram todos os soldados e reforços enviados. Devido às derrotas e isolamento do local, são deixados completamente à mercê pelo Império, permitindo que os homens de Shishio promovessem uma total carnificina. Finalmente, Kenshin abstrai plenamente o que o domínio de Makoto Shishio como Shogun espalharia naquela sociedade. Mamãe, pai! Ah! Podendo jogar novamente o país num estado de barbárie e miséria. Assim ele liquida todos os inimigos com uma pequena ajuda de Saito no final. Mesmo derrotando todos, ajudando quando ninguém mais se importou com eles, vergonhosamente o povo do vilarejo, movido pelo medo, dá aquela mugida covarde de fazer o curral estremecer. Se um de nós violar a lei, eles nos matarão também. Se aceitarmos as ordens deles, pelo menos nos deixarão vivos. Eu não quero causar mais nenhum problema ao nosso vilarejo. Não há muita gente disposta a se sacrificar pelo que é certo, e muito menos gente que irá proteger e respeitar a humanidade de outros. Tirando comida e água, não é necessário dignidade para sobreviver. Saito revela ter encontrado Kenshin graças à sua rede de espionagem descobrir que o vilão estava escondido numa mansão secreta naquela região, partindo imediatamente ao seu encontro o que não era novidade para ele, que já estava nos preparativos para sua chegada. Prepare-se para a chegada deles, vamos fazer com que sejam bem-vindos. Tudo bem? Da forma mais cínica possível, os samurais são recebidos solenemente e com bastante educação. O vilão chega a debochar, afirmando ter tomado o vilarejo para fundar uma base militar e controlar a região, com o bônus de uma fonte de águas terapêuticas para suas cicatrizes. Durante um longo diálogo, Shishio expõe seu plano supremacista de impor uma ditadura dos mais fortes e que pouco ligava para as pessoas fracas que queriam viver em paz. Um país pode ser dirigido por um governo fraco assim? É claro que não, não pode. Não, a mediocridade e complacência não pode dirigir o Japão. Muito bem, eu farei o país ficar forte novamente. O controle total e supremo será apenas meu. Agora entendem a justiça do meu destino? e entendem a justiça do meu destino. Afirma também estar ansioso para confrontá-los, mas que ainda era cedo demais, enviando um dos homens de sua gangue particular, responsável pela conquista do vilarejo, sem caco apesar de sua aparência imponente e hostil, é facilmente derrotado usando sua própria força e tamanho. Mesmo assim, Xixio demonstra toda sua prepotência ao desprezar o estado atual do andarilho, que havia se tornado fraco, sendo apenas o verdadeiro Batonsai digno de um combate, dando sua própria espada para Soldiro, segundo mais poderoso do bando, afirmando que lhe aguardava em Kyoto no caso de sobrevivência, partindo imediatamente. Se me der uma abertura, eu vou te matar. Soujiro é um personagem bastante complexo, com uma infância traumatizante que o transformou num sociopata assassino, frio e calculista. Era um filho bastardo registrado como legítimo pela família do pai para proteger sua própria honra quando criança foi tratado como escravo, sofrendo severas punições por não cumprir as metas estabelecidas, que o fez desenvolver o hábito de sorrir incondicionalmente, mostrando indiferença enquanto ocultava seu sofrimento. Numa certa noite, o jovem Soldiro se depara com um poderoso assassino enfaixado matando soldados do Império, o qual não deixaria testemunhas, anunciando a morte do garoto mas até mesmo Xixio, recém-sobrevivente da queima de arquivos imperial, ficou impressionado com a indiferença do menino com sua própria vida à beira da execução. Eu disse que você vai morrer. Se for rápido, tudo bem. Me mostre onde eu posso me esconder por uns tempos. Me traga ataduras e comida e eu pouparei seu filho. Assim, decide poupá-lo, utilizando o garoto como apoio enquanto se mantinha oculto. Ao conversar, percebe que o mesmo havia se condicionado a acreditar que o fato de ser bastardo justificava o tipo de tratamento recebido, por ser inferior um fruto podre do pecado. Mas então Xixio expõe sua visão sobre tal situação, o que mudaria para sempre sua vida. Afirma que tudo lhe era imposto não pelas condições de seu nascimento, mas apenas por sua fraqueza, pois a sociedade segue as leis da natureza, com os fortes sobrevivendo enquanto os fracos sofrem. Para agradecer os favores, o menino é presenteado com sua própria espada. Posteriormente, após verificarem que todo o estoque de ataduras havia sumido, a família atribui a culpa ao menino, deduzindo que estava ajudando ajudando o bandido enfaixado procurado pela polícia. Então, decidem matá-lo, deixando o garoto em estado de choque, fugindo para onde havia escondido o presente dado por seu novo e único amigo. Volte aqui, bastardo! Atrás dele! Por favor, me ajude! Socorro! Me ajude, por favor! Eles vão me matar! E no momento de maior desespero, as palavras de Shishio ecoaram em sua mente, transformando-o completamente, que o leva a eliminar a todos. O forte sobreviverá e o fraco irá morrer. Perante tal acontecimento, o vilão o convida para segui-lo como seu aprendiz e protegido, e desse dia em diante tornou-se o seu mais leal e poderoso servo. Nesse ponto da trama, nos é entregue o combate mais realista de todo o anime, pois ao contrário de como os samurais são retratados na cultura pop, com lutas cheias de ação, acrobacias e enxurradas de golpes a alta velocidade, os combates samurais consistiam em vencer o duelo com o mínimo de movimento possível, sendo focado na leitura corporal do inimigo aliado ao prévio estudo de seu estilo, de forma a deduzir seus movimentos e fazer o contra-ataque mais eficiente possível. O que torna esse embate extremamente tenso é o fato de ninguém conseguir fazer leitura alguma em Soujiro, graças à sua indiferença e ausência de emoções, impossibilitando qualquer previsão, tornando o contra-ataque uma aposta de sorte, o que seria suicídio perante um oponente tão habilidoso, capaz de impressionar até mesmo o frio e calculista Hajime Saito. Sem opções, o andarilho parte para o ataque, enquanto Soujiro, em tom de deboche, rapidamente imita sua postura. E quando finalmente cruzam espadas, temos um empate como resultado, pois graças ao poder dos golpes, ambas saem destruídas. Soujiro, com sua indiferença, diz que está na hora de ter sua própria espada e o aguardará para finalizarem aquele combate, enquanto deixa o local tranquilamente. Apesar de Saito estar presente, não interfere, pois seria uma total desonra atacar um oponente desarmado. Ao se reencontrar com seu mestre, que admite ter subestimado Kenshin, recebe a ordem de reunir todos os membros do Jupongatana em Kyoto, pois seria a única maneira de pressioná-lo o suficiente para que o verdadeiro Batosai volte à tona. Com isso, o anime entrará na sua melhor fase, com personagens icônicos e carismáticos e combates memoráveis, com um roteiro complexo e impecável que supera de longe a maioria dos animes rasos que são entregues nos dias atuais. Uma jornada cheia de nostalgia que terei todo o prazer em resumir e expor nesse canal. Se gostou do conteúdo, deixa o like e compartilha. Nos vemos na próxima.